Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß euch. Barbara, du hast eine Kerze hier auf dem Tisch. Ja, ist euch das auch schon passiert, dass ihr eurem Gegenüber gar nicht so wirklich gut zulässt und am Schluss gar nicht richtig könntet sagen, was er gesagt hat oder sie, weil ihr schon beim nächsten Projekt seid, die Gedanken. Ah, äh, sorry, <laughs> was ist dein Tipp in diesem Fall? Mein Tipp? so wie ihr jetzt in die Kerzenflammen schaut. Versucht eurem Gegenüber voll in die Augen zu schauen, die ganze Zeit. Dadurch seid ihr voll präsent. Zeigt wahres Interesse an der Wortmeldung von eurem Gegenüber. Die werdet sehen, das wirkt Wunder und es baut Vertrauen auf. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und oh, bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.